हेलो आवाज आ रही है मेरी प्रशांत आ रही है जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास यस सर हेलो आ रही है सर स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आपके पास हो रही है सर गुडविल दिखाई दे रही है वैल्यू ऑफ गुडविल yes, <laughs> दिखाई दे रहा है जी दिख रहा है सर ओके okay. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में first of all good morning to all of you super profit method अन्य फर्मों के कंपैरिजन में अन्य फर्मों के कंपैरिजन में तुलना में हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कंपैरिजन में जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो सुपर प्रॉफिट के रूप में कंसिडर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो टेन परसेंट है और हमने तीन लाख रुपए की पूंजी लगा रखी है तो तीन लाख रुपए की पूंजी के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था तीन हजार रुपये सॉरी तीस हजार रुपये दस परसेंट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो तीस हजार रुपये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था और अगर हम चालीस हजार रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं more than thirty thousand rupees जो भी हम कमा रहे हैं मोर देन थर्टी थाउजेंड तीस हजार से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट हम कमाएंगे वो सुपर प्रॉफिट के रूप में कंसिडर होगी चालीस हजार रुपये कमाए तो दस हजार रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट माना जाएगा पैंतीस हजार कमाए तो पाँच हजार रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट माना जाएगा पैंतालीस हजार रुपये कमाए तो उस कंडीशन में पंद्रह हजार रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट माना जाएगा सेम इसी तरीके से जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमें मल्टीप्लाई करना होता है ये बेसिकली इसलिए कि हम ये देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट हम आने वाले कितने सालों तक कमाएंगे हम ये सुपर प्रॉफिट आने वाले कितने सालों तक कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सुपर प्रॉफिट बेस के ऊपर हम गुडविल जो होगी वो काउंट करेंगे एक एग्जांपल देखिए इसने एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है पच्चीस हज़ार रुपये का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है पंद्रह percent on rate one lakh तो टोटल प्रॉफिट हमारा नॉर्मल के रूप में होना चाहिए था पंद्रह हज़ार रुपये हम कमा रहे हैं पच्चीस हज़ार रुपये दस हज़ार रुपये हमारा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट हो गया अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करनी होती है जैसे गुडविल के लिए यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट गुणा में नंबर ऑफ ईयर परचेज तो ये हमारा इसका एक तरीके से मेथड रहेगा सुपर प्रॉफिट बेस के ऊपर गुडविल का मूल्यांकन करना इलिस्ट्रेशन नंबर थ्री देखिए क्या कहता है The gamma company is to be absorbed by the delta company and in order to decide it upon the purchase consideration. It is necessary to value the goodwill of gamma company gamma company ka jo goodwill hai usko calculate karna जरूरी है ये कहता है the two company agree that the base of the calculation of goodwill shall be three year purchase of the average annual super profit हमें एनुअल सुपर प्रॉफिट जितना भी होता है उसके तीन वर्षीय परचेज के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन करना है goodwill shall be three years purchase of average annual super profit ठीक है तो इसके आधार पे हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है the net profit being average over five year जो एवरेज हमारी निकाली जाएगी वो पिछले पांच सालों के प्रॉफिट के बेस के ऊपर निकाली जाएगी ये कहता है कि the profit of the gamma company for the last five year before charging income tax at the rate of fifty five percent on income income tax charge करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2015 का है पचास हज़ार रुपये दो का है हमारे पास पैंसठ हज़ार रुपये दो का पैंतालीस हज़ार रुपये अठारह का पचपन हज़ार रुपये और उन्नीस का पिछहत्तर हज़ार उसके बाद कहता है the director of gamma company three in number director कितने हैं तीन हैं will be appointed to the board of delta company उनको बोर्ड ऑफ डेल्टा कंपनी में हमने अपॉइंट कर दिया on observation and it is considered that their services have been and will be in the future उनकी जो सर्विसेज हैं वो फ्यूचर में भी रहेंगी worth rate five thousand each per annum उसको प्रत्येक को पाँच हजार रुपये दिए जाएंगे there has never been made any charge against the profit of a gamma company gamma company का किसी भी तरह का प्रॉफिट के विरुद्ध कोई भी चार्ज नहीं है फॉर सच सर्विस ऐसी सर्विसेज के बदले में the average capital invested in net in net profit ये एक्चुअली लाइन समझ में नहीं आ रही यहाँ पे आगे अमाउंट दे रखी है over the period is at one lakh eighty thousand and it is considered that the normal rate इसने रिटर्न की दी हुई है दस परसेंट दस percent normal rate of return दी हुई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले तो पिछले सालों के जो प्रॉफिट हमारे दिए हुए हैं उनको समअप करेंगे और उसमें से जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट निकालेंगे पिछले सालों का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ पचास हज़ार पैंसठ हज़ार पैंतालीस हज़ार पचपन हज़ार और पिछहत्तर हज़ार इनको सबको एडअप करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे दो लाख नब्बे हज़ार दो लाख नब्बे हज़ार का एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो पाँच से डिवाइड कर दो हमारे पास एवरेज आ जाएगा पाँच सालों का प्रॉफिट था पाँच से डिवाइड कर दिया एवरेज आ गया एवरेज आ गया हमारे पास अट्ठावन हज़ार इसमें से पांच डायरेक्टर तीन डायरेक्टर की जो फीस है उसको हमें लेस कर देना है क्योंकि वो फ्यूचर में हमें प्राप्त नहीं होगी वो डायरेक्टर को हमें पे करनी ही करनी पड़ेगी पंद्रह हज़ार रुपये हमने डायरेक्टर की फीस को लेस कर दिया बचे हमारे पास केवल और केवल तैतालीस हज़ार रुपये तैतालीस हज़ार रुपये में से हमें फिफ्टी फाइव परसेंट जो टैक्स हमें पे करना है उसको भी लेस करना है क्योंकि ऊपर जो भी प्रॉफिट दिया हुआ था वो बिफोर टैक्स दिया हुआ है और टैक्स एक नेसेसरी एक्टिविटीज है हमें वो पे करना ही करना पड़ेगा तो इनकम टैक्स पिचपन परसेंट की दर से अगर पे करेंगे तैतालीस हज़ार का पिचपन परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तेईस हज़ार छः सौ पचास बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमारे पास आया उन्नीस हज़ार तीन सौ अस्सी रुपये सॉरी उन्नीस हज़ार तीन सौ पचास रुपये अब हमारे पास जो दूसरी ऐसी फर्में हैं उनमें पूंजी लगी हुई है एक लाख अस्सी हज़ार उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है एक लाख अस्सी हजार रुपये पूंजी लगी हुई है उसके बाद उसके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर कैलकुलेट करते हैं तो दस percent normal rate of return उसके हिसाब से प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए एक लाख अस्सी हज़ार का दस परसेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो अठारह हज़ार रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा अठारह हज़ार नॉर्मल प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितने का है उन्नीस हज़ार सात तीन सौ पचास का सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो उन्नीस हज़ार तीन सौ पचास माइनस अठारह हज़ार ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी एक हजार तीन सौ पचास एक हजार तीन सौ पचास का तीन ईयर परचेज इसने दिया हुआ है three year purchase goodwill will be calculated on the basis of three year purchase तीन साल के परचेज के आधार पे हमें गुडविल का मूल्यांकन करना है तो ये देखिए सेल भी थ्री ईयर परचेज उन्नीस सौ सॉरी तेरह सौ पचास का तीन से मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी चार हजार पचास रुपये गुडविल हमारी आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट रहता है calculate the calculation of the capital employed कई क्वेश्चनों में जो है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई होती कि वास्तव में हमारी फर्म में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है उस सिचुएशन में कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली एसेट और लाइबिलिटी साइड का टोटल अप करते हैं दोनों को हम देखते हैं कि टोटल एसेस्ट हमारी कितनी है और टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज हमारी कितनी है जितने भी टोटल एसेस्ट हैं उनमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर दिया जाता है बची हुई जो अमाउंट होगी वो हमारी कैपिटल इंप्लॉयड के रूप में कंसिडर की जाएगी यहाँ पे देखिए इसने दिया हो कि all the fix asset and current asset should be added हमें सारे के सारे जो संपत्तियां हैं उनको ऐड करना है चाहे वो करंट हो चाहे वो हमारी फिक्स एसेस्ट हो चाहे वो हमारी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेस्ट हो कुछ सिचुएशन में इंटेंजिबल एसेस्ट को भी हमें ऐड करना है केवल और केवल गुडविल को छोड़ के अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपियर है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसको हमें एक्सक्लूड कर देना है अब इसमें देखिए fifty asset share issue expenses share issue expenses को शामिल नहीं किया जाएगा अंडर कमीशन जो होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे discount on issue of share अगर कोई दिया हुआ है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे डिवेंचर के ऊपर किसी तरह की कोई डिस्काउंट दी हुई है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर किसी तरीके के हैं उनको भी हम एक तरीके से इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे फिफ्टी एस एसेट्स जितने भी हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा एसेट्स की कैलकुलेशन करते वक्त दूसरा investment not be included in the assets because this amount is invested outside the business and is in the nature of non trading assets investment कितनी भी दी हुई है वो हमारी आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट अगर होती हैं वो बिजनेस के अंदर यूटिलाइज नहीं होती उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है गुडविल को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है goodwill appears in the balance sheet should be also be excluded इसको भी हमें बाहर रखना है दूसरी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आउटसाइडर आउटसाइडर लाइबिलिटीज को ध्यान में रखना है आउटसाइडर लाइबिलिटीज जितनी भी हैं उनको हमें लेस कर देना Out of the total assets, the liabilities due to outside parties are deducted. These are debenture, creditors, bills payable, bank overdraft taxation provision and etc जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं इनको हमें लेस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में यहाँ फार्मूले के रूप में भी आपको दिखाया गया है fix asset plus current asset और माइनस में हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज ये फार्मूले के माध्यम से आप कैपिटल इम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो अब एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए दो एक तरीका और है हमारे पास कि ओपनिंग हमें देखिए चाहिए क्या एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड चाहिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड आपको दी हुई मिलेगी देखिए द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पे है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि साल का प्राथमिक और अंतिम जो कैपिटल इंप्लॉयड है उसको एडअप करेंगे और दो से डिवाइड कर दो प्राथमिक और एंड प्रारंभिक साल में कैपिटल बिगनिंग में हमारे पास कितनी थी और कैपिटल एंड में हमारे पास कितनी थी क्लोजिंग में हमारे पास कितनी थी जिस समय हमारे खाते क्लोज होते हैं उस समय उसकी कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है दोनों को समअप कीजिए दोनों को जोड़िए और दो से डिवाइड कर दीजिए या आपके पास अगर केवल और केवल एक कैपिटल इंप्लॉयड है एक कैपिटल इंप्लॉयड कौन सी ओपनिंग की या क्लोजिंग की कोई भी अगर है एक दे रखी है ओपनिंग की दे रखी है या क्लोजिंग की दे रखी है अगर ओपनिंग की दे रखी है क्लोजिंग हमें निकालनी है तो साल के दौरान जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का आधा करके जोड़ दीजिए अगर ओपनिंग दे रखी है बिगनिंग की दे रखी है क्लोजिंग हमें निकालनी है या एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड अगर हमें निकालना है तो ओपनिंग वाली में तो आधा प्रॉफिट फ्रंट ईयर का जोड़ देंगे और अगर क्लोजिंग की दे रखी है तो उस कंडीशन में क्लोजिंग वाली में से आधे साल का प्रॉफिट जो होगा वो लेस कर दिया आधा प्रॉफिट जो होगा वो लेस कर दिया जाएगा एवरेज निकल तो ये रहेगा कैपिटल इंप्लॉयड को कैलकुलेट करने का आपका तरीका फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई मिलेगी from the following particulars X limited you of X Limited, you are requested to uh, required to calculate goodwill by five year purchase of the super product. पिछले पांच सालों के सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पिछले पांच सालों के प्रॉफिट के बेस पे सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का मूल्यांकन हमें करना है यहाँ पे शेयर कैपिटल आपको दी हुई है चार लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक लाख रुपए की रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व दे रखे हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है डिवेंचर दे रखे हैं और ट्रेडिंग पेबल दे रखा है करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास संपत्तियां दी हुई हैं लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर रखा है टोटल संपत्ति हमारे पास दो लाख साठ हज़ार रुपये की इसी तरीके से प्लांट दे रखा है दो लाख का डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करेंगे तीस हज़ार रुपये का एक लाख सत्तर हज़ार रुपये का प्लांट हमारे पास है goodwill investment in government securities investment in plan replacement और करंट एसेस्ट हमारे पास दो लाख साठ हज़ार रुपए की नॉन करंट एसेस्ट ये हमारे पास है फिक्टिशियस एसेस्ट हमारे पास है हम हम ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं सेल इश्यू एक्सपेंसेस दस हज़ार रुपए के इनको हमें एडअप नहीं करना assume ten percent normal rate of return on average capital employed normal rate of return हमारे पास कितनी है दस परसेंट ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड और uh, ये कहता है कि current year profit before payment of tax tax की पेमेंट करने से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है करंट ईयर का वो एक लाख चालीस हज़ार रुपये है assuming tax is fifty percent इसमें से पचास परसेंट हमें टैक्स पे करना है तो सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड की कैलकुलेशन करोगे जितनी भी हमारे पास संपत्तियाँ हैं उन संपत्तियों को ऐड कीजिए पहली तो दो तो ये संपत्ति दो लाख साठ हज़ार रुपये की और एक और एक लाख सत्रह हज़ार रुपये की एक दोनों ऐड की उसके बाद हमारे पास investment in plant equipment plant replacement government security में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको हमें लेस नहीं करना है सॉरी eh, ऐड नहीं करना है जो प्लांट के रिप्लेसमेंट के लिए हमने इन्वेस्टमेंट रख रखी है अपने पास वो हमें ऐड करनी है चालीस हज़ार रुपये की रिप्लेसमेंट की ऐड की जो ये है ये हमारी ऐड होगी करंट एसेट्स हमारे पास दी हुई है दो लाख साठ हज़ार रुपये की ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे टोटल संपत्ति हमारे पास बन जाएंगी सात लाख तीस हजार रुपए इनमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है डिवेंचर है और ट्रेड पेपर अस्सी हजार और एक लाख है बीस हजार रुपये दो लाख रुपये तो हमारे पास है ये हो गए तो दो लाख रुपये तो ये लेस करोगे आप अस्सी हजार और एक लाख है बीस हजार दो लाख रुपये लेस किए टोटल कैपिटल हमारे पास आ गई पांच लाख है तीस हजार अब हमारे पास पाँच लाख तीस हजार रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड आई कब जब हम ये देखिए क्लोजिंग का हमें दे रखा है बैलेंस शीट कब की दी हुई है balance sheet as on thirty first March two thousand nineteen दो हजार उन्नीस की बैलेंस शीट है तो इसका मतलब क्लोजिंग की बैलेंस शीट है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड आ गई पाँच लाख तीस हजार इसमें से करंट ईयर के जितने भी प्रॉफिट हम कहा था हमें लेस कर देना करंट ईयर के प्रॉफिट कहा था लेस करोगे टोटल प्रॉफिट हमारा सत्रह हज़ार रुपये का ये दिखा रहा है इसमें से आधा हमने लेस कर दिया दैट इज पैंतीस हज़ार अब सत्तर हज़ार रुपये का प्रॉफिट कहाँ से आया एक लाख चालीस हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ टोटल इसमें से पचास परसेंट टैक्स हमने पे कर दिया टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी सत्तर हज़ार रुपये प्रॉफिट बचेगी सत्तर हज़ार रुपये का हमें आधा प्रॉफिट लेस करना है दैट इज पैंतीस हज़ार रुपये हमें लेस कर दिए पैंतीस हज़ार लेस करने के बाद हमारे पास जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आई वो आ गई चार लाख पचानवे उसके बाद 10 percent normal rate of return से अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए चार लाख पचानवे हज़ार रुपये के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगा उनचास हज़ार पाँच सौ हमारे पास है प्रॉफिट कितना आ जाएगा करंट ईयर का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी आ जाएगी उनचास हज़ार है पाँच सौ सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितने का है एक लाख है चालीस हज़ार रुपये एक लाख चालीस हज़ार रुपये का करंट तो ईयर का है इसमें से हमें टैक्सेशन कितने का लेस करना है पचास परसेंट का सत्रह हजार रुपये हमने लेस कर दिए प्रॉफिट हमारे पास बचा नेट करंट ईयर का सत्तर हजार रुपये जैसा कि बताया था नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितने का है उनचास हजार पाँच सौ लेस किया सत्रह हजार में से उनचास हजार पाँच सौ को हमारे पास अमाउंट बचेगी बीस हजार पाँच सौ सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया बीस हजार पाँच सौ गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इसने कहा है कि पाँच ईयर परचेज के आधार पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है on the basis of a calculate goodwill by five year purchase पाँच साल के परचेज के आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो बीस हज़ार पाँच सौ को पाँच से मल्टीप्लाई कर दो ये हमारे पास आ जाएंगे एक लाख दो हज़ार पाँच सौ तो टोटल प्रॉफिट एंड गुडविल की वैल्यू हमारे पास आ गई एक लाख दो हज़ार पाँच सौ इस तरीके से आप जो होगी वो गुडविल को कैलकुलेट करोगे आज के लिए इतना ही दैट शो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ही ये क्लास फिनिश होती है उसके बाद आप individually puts up.